الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الأعراف كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع